me parece muy interesante este, este congreso, esta, esta actividad que están realizando aquí en la, Universidad de Morelos, porque nos retroalimenta todo lo que venimos haciendo en cuanto a, conocer más bien en cuanto a las tecnologías y su aplicación, pero, primero más que todo aprender. Los estudiantes, sobre todo, que los estudiantes están expuestos mucho a los eh, sus, sentidos están siendo estimulados prácticamente con muchos, muchos, muchas herramientas tecnológicas, vídeos, eh, imágenes, sonido y demás. Y creo que lo importante de eso es de que los profesores aprendamos a utilizar esas herramientas para ahora sí generar un ambiente de aprendizaje propicio para que, que el estudiante encuentre significado a lo que aprende y lo pueda aplicar a la vida creo que es muy relevante lo que están haciendo. Felicidades a la Universidad de Autónoma de, Morelos y pues hasta ahorita creo que, ha sido muy exitosa todas las actividades que están realizando. Muchas felicidades.